Hi. Hallo. Willkommen bei Fernweh. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Ayers Rock. Und zwar sind wir noch in der Nähe von Efferton und haben jetzt erstmal 2700 Kilometer vor uns. Mhm. Und ja, wir können ja mal noch kurz erzählen, ein bisschen über Vorbereitungen, was wir so getroffen haben. Also wir haben jetzt 30 Liter Benzin, Benzin. dabei, haben jetzt vorher noch unser Auto einen Ölwechsel machen lassen. 30 Liter Wasser haben wir jetzt ja, noch. Also über 30 Liter Wasser und ja, ansonsten halt haben wir jetzt nicht so viel gemacht. <laughs> Der Plan ist eigentlich danach wieder hochzufahren nach Darwin, was dann nochmal über 2000 Kilometer sind und später wieder runter Richtung Sydney natürlich. Aber Pläne können sich noch ändern. Ja, ja, genau, Insgesamt wären sonst 8000 oder so. Schauen wir mal. Ja. Viel zu fahren in nächster also Zeit. Also die Fahrt bis hier war ja schon ziemlich... Äh ja, die Straßen sind halt sehr gerade die ganze Zeit und kaum Autos. Kaum, kaum Autos. Ab und zu mal. <laughs> ja, aber das wird noch, noch krasser, denke ja. ich mal. Wir sind jetzt in Andera. In Andera gibt es einen Vulkankrater und einen Vulkan und da kann man Vulkanhöhlen besuchen. Ja, das machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich. Ja, ein bisschen davon noch warten. weil das so schön erkennbar In Wirklichkeit sieht's amazing aus. Guten Morgen. Wir haben jetzt, sind jetzt seit einem Tag quasi unterwegs zum Inland und sind gestern ein gutes Stück noch gefahren. Trotzdem, dass wir auch noch in Andara äh, die Lavahöhlen besichtigt haben. Ja. Jetzt haben wir uns eigentlich auch schon mit der Route wieder umentschlossen. Also Pläne haben sich schon wieder geändert. Da es wahrscheinlich deutlich besser ist, zuerst hochzufahren nach Darwin und später runter zum Eierslock. Also müsste man im Eierslock noch ein bisschen warten. Oh ja, weil wir können danach dann noch runterfahren nach Adelaide, Südaustralien und Victoria. Auf dem Rückweg nach Sydney. Melbourne. Ja. Weil wir vielleicht noch die Great Ocean Road machen, aber mal schauen. Aber das macht jetzt nichts aus, weil wir, man muss immer ja so landeinwärts erstmal fahren und dann entweder hoch und runter. Und wir auf dem Weg. Jetzt haben wir hier festgestellt, hier gibt es keine, kaum Läden oder irgendwas oder überhaupt mal ein Kein paar Häuser. Coles. Ich <laughs> weiß das erste, was wir jetzt nach 300, 400 Kilometern kam hier die erste Ortschaft jetzt sind Georgetown oder was? Ja. Hier gibt es aber auch nur so einen kleinen Shop. Wir haben es leider versäumt, vorher jetzt noch richtig einzukaufen bei Kose. Wir dachten, da kommt schon noch was. Wir hatten da am Abend dann keine Himmlicht mehr. Naja, wir haben ja Gott sei Dank ein paar Dosen mit ein paar Bohnen. Ja, wir hatten jetzt genommen. noch also. einen Eintopf gemacht. Ich werde jetzt nicht irgendwie verhungert. Nee, nee. <laughs> Verhungert noch nicht. Nein. Ja, auf jeden Fall machen wir das und dann fahren wir noch mal weiter. Also heute haben vor, 700 Kilometer zu fahren. Schauen, ob wir das noch hinkriegen. Mhm.